Informier dich über Volk und unsere Branche. Schreib dir mindestens vier Fragen auf, die zum Volk, aber auch zum nützlich sind. Gib das Gespräch mit Kollegen, Eltern oder Lehrern oder vor dem Spiegel. Einen Tag davor machst du dir Sachen parat. Notizbuch, Lehrstellinserat, Bewerbung, Einladung und einen Stift. Schau, dass du ein gepflegtes Erscheinungsbild hast, nicht zu viel Parfüm und Make-up. Planschweg zieht die für den Anfahrtsweg. Falls doch etwas passiert, kontaktierst du sofort deine Ansprechperson. Erzähl etwas über deine Stärken, aber auch etwas über deine Schwächen. Du musst keine Angst vor kritischen Fragen haben. Du hast ja schon gut vorbereitet. Falls du doch nicht kannst eine Frage beantworten, kannst, ist nicht schlimm. Bist einfach ehrlich. Bleib immer positiv und sachlich, egal wie Gespräch abläuft. Stell die Handy vom Sprech im Flugmodus oder auf lautlos. Immer aufmerksam bleiben Mach dir Notizen bei Unklarheiten, immer nachfragen. Zeig Interesse offen und ehrlich. Du dein Gespräch nicht selber beenden, dann macht dein Gegenüber. Merk dir den Namen bei der Begrüßung, schreibst ihn dir am besten auf. Äh, so also kannst du dich später verabschieden.